Party in my town, party in my town. Party in my town, party in my town. Party in my town, party in my town. Party in my town, party in my town. मेरी पारी में तुमको मत जाना कहीं ये मेरी पारी यहाँ सही चीजें होती नहीं कल सारे बॉयस मेरे फेक कोई शाइन नहीं पी के उछाली कोई बची ऐसी वाइन नहीं शॉडी तो करिए ड्राइव शॉडी फुल ले रही है वाइब पार्टी में चल रही है लाइन पार्टी में मिल रही है वाइन गोल्ड चेन करिए शाइन करे हम sign throw twenty four seven हम हाई ब्रो साउंड करे सेक्सी करा यूज माइंड ब्रो आदि वो पास पर फील देती जैसे हो मारे हम लौंडे पी के सर फिर के देखो घर के नीचे तेरे मुझे तू सर बोल बुला तू एमएलए मेरे बेटे का कॉल तेरी वो बंदी जिसका चेक करा मैंने हो, हो। Party in my town, party in my town. Party in my town, party in my town, party in my town. Party in my town, party in my town. Party in my town, party in my town. रहते हैं माइंड फ्री सुनते हम जी इसी म्यूजिक बनाते और लिखने में है बिजी स्टूडियो सेशन करा बुक करी भारी राइम कुक नेक्स्ट लेवल मेरा हुक